De Maiken presenta Yassi y Valiente, dos siervos en peligro. Una gran inundación. Un largo camino lleno de peligros. Pero cuando todo parecía perdido, un equipo de rescate les devolvió la esperanza. Yassi y Valiente fueron rehabilitados por el Centro de Recuperación de Especies de Maiken. En el verano de 2016 fueron reinsertados en su hábitat natural. Venía de Maiken. Con tu visita colaboras con la recuperación de otros animales como Yassi y Valiente de Maiken. Volvé a la naturaleza.